Bye. Nalazimo se u Podgorici. Podgorica je glavni grad Crne Gore, zemlja jugoistočne Evrope. Kao što vidite, trenutno smo ispod mosta. Ovo je jedna od shooting galerija u Podgorici. Ljudi ovdje injektiraju droge i kao što vidite, vrlo je posjećeno mjesto. Tomorrow Hello. Imali smo sreću da započnemo programe smanjenja štete dane 2004. godine i na taj način da uspijemo da spriječimo epidemiju HIV-a u Crnoj gori među osobama koje su u povećanom riziku. U 2015. godine strani donatori koji su finansirali e, kompletne aktivnosti nevladinog sektora odlaze. Već te godine dolazi do porasta epidemije HIV-a. E, Također u 2016. kada nas proglašavaju zemljom sa visokim teretom u odnosu na HIV. Trenutno pregovaramo sa vladom na koji način naša država i državni sistem mogu podržati ovakve servise, obezbijediti im održivost, a sve u cilju prevencije HIV-a na druge stacije. Ja sam e, među prvima, ja mislim, koji je, koji je, koji je počeo da koristi e, metadonski program u, u Crnoj Gori. Ja sam Davor Karadžić, terenski radnik e, Juventasa. Ova zgrada je drop-in centar. Tu dolaze zavisnici kod nas za, na program smanjenja štete, čim se mi prvenstveno bavimo. Evo, ovako, ovo su prostorije, uglavnom, to je prvo ono, njihovo gdje dođu da traže sedu i da traže pribor. Znači, ovo je neko mjesto gdje oni uzimaju razmjena igala se tu vrši. Tu imamo ono što njima treba ili različite od 2 ml, od 5 ml ili različite veličine, kondomi, lubrikanti, lifleti o polno infekcijama, predoziranjima, drogama, o hepatitisu, HIV-u, AIDS-u, To su razne brošure koje oni uzimaju i čitaju. Ovo je soba jedna koju često mijenjamo. Picado tu ima, oni dođu, igraju ove futbalere, koriste kompjuter, ovaj, ovo ovaj je kuhinja ovamo. Spremi se nešto i onda tu jedu da, da nisu gladni jednostavno i da ne moraju da, da, da trče i da kradu. Uglavnom idemo na teren dva puta sedmično, idemo po Crnoj gori, bar primorije. Malo nam je otežana situacija od kad je pošao global fond, eh, jer oni su bili prije deset godina ovdje i onda smo imali tu godinu dana problematičnu, za malo da se zatvori ovo odijel, posle global fonda ono, teško je, pogotovo ovo niko nije htio da, da, da prepoznao države, da, da, da malo iz, pogura ovaj program, tako da smo onda, da je onda na minimum radio godinu dana. Tomorrow. Ovo je drop centar za seksualne radnice. Juventas pruža frizerske usluge našim klijentkinjama. Imamo e, frizerku koja tu dolazi dva puta nedeljno od 5 do 9. Vrlo bitno, za njih je ovo vrlo bitno jer to je jedan način da, da mi privučemo njih da one dolaze kod nas. Drop-in centar mi je pomogao mnogo čemu, to jest e, u e, početku terapije sa metadonom. Ovaj je takođe i vraćanje mog malodetnog djeteta koje mi je oduzeto od strane nasilnog muža. Ovaj, sada sam ovdje volonter. Nastojim da pomognem mnogo čemu. Takođe, oni što je najbitnije, Dropin centar e, pomaže ljudima poput mene. Ovaj, ovdje su svi dobrodošli i svi imaju pomoć koja im je potrebna. I ovo je jedino mjesto za nas, takve kakvi smo. Ovaj, da nas jedino ovdje tako reći, sve razumio. Život mi se promijenio iz korijena. Počela sam ovdje da radim, počela sam da provodim e, više vremena ovdje, ovaj, da drugačije razmišljam uz pomoć svih ovdje u Dropin centru. Dnevna soba, e, ovdje se uglavnom družimo. Također mogu da dođu kod nas sa svojom djecom, imamo i igračke. Ovo su e, crteži djece naših klijenata, to jest klijentkinja ovo su crteži od prošle nedelje. Trenutno nemamo nikakve e, otvorene servise za rad sa djecom. Juventus je to imao ranije u okviru ovog dropina. Novca za sve ovo je bilo dok nas je finansirao globalni fond. Uglavnom, ostale što mi pružamo, to su savjetovanje. Savjetovanje kad klijenti dolaze, na primjer, ja sam zavisni više na metadonstvom, na metadonsku terapiju sam. Tako da upućujemo ih odavde, znači to sve što oni hoće. Međutim, u današnje vrijeme, iako se su se metadonski centri raširili po Crnoj gori, u Podgorici je ostalo jedno odgraničenje od 50 pacijenata u samom centru. Mi zadnjih par godina zagovaramo uporno ovaj da je u Podgorici potrebno otvoriti najmanje još jedan substitucijni centar ili makar proširiti postojeći. Od kad sam na buprenorfinu, moj život je totalno drugačiji, znači uopšte ne razmišljam o heroinu, znači počeo sam, znači kući, znači svi mi vjeruju, to, moj si život totalno krenuo, znači počeo sam zdravije, zdrli, zrelije da razmišljam. Ako prekine sa buprenorfinom, ne znam šta bi se desilo. Znam da, na primjer, na, na buprenorfinu funkcioniše, znači toliko savršeno da je to, ne znam. Znači, ja sam kao, znači, ja, ja sam čak zaboravio da sam zavisnik. Moram napomenuti da do 2009. godine, prije nego što je izvršena izmjena krivičnog zakona, smanjenje štete je bilo, se moglo zakonski protumačiti kao krivično djelo omogućavanje na uživanje i tada smo iznenađujuće naišli na podršku policije koja nam je uvijek izdavala specijalne dozvole za naš rad, bilo da je u pitanju drop-in centar ili terenski rad. Pored toga ovaj, smo dugo radili sa njima na edukaciji i na kraju smo imali jednu situaciju da oni uopšte represivno ne djeluju na osobe koje injektiraju droge. Posebno od trenutka kada je izminjen zakon i kada je na neki način došlo do dekriminalizacije osoba koje koriste droge, tako što oni nisu više procesuirani za posjedovanje malih količina za ličnu upotrebu pružavamo podršku u realizaciji programa smanjenje štete, mogu reći da ovakva ili slična najavljena aktivnost Juventasa bude ispraćena od strane uprave policije na način što nećemo represivno djelovati prema korisnicima programa Juventasa. I na taj način ja mislim lično da im slobodno omogućavamo da pristupe programu. Nažalost, poslije deset godina mnogo uspješnog rada i uspjeha u prevenciji HIV-a u Crnoj Gori, 2015. godine 30. juna Globalni fond odlazi zbog činjenice da je Crna Gora stekla status zemlje sa višim srednjim primanjima i nije više bila podobna za primanje takvih grantova. U tom trenutku se svi preventivni servisi u Crnoj Gori gase. Jedino sa radom ostaje servis smenjenja štete u Podgorici kojim rukovodimo i servis prevencije HIV-a među muškarcima koji imaju seks sa muškarcima također u Podgorici. U vrijeme globalnog fonda smo mogli da pružimo usluge za oko 700 osoba koji injektiraju droge na godišnjem nivou. Taj broj u 2015, od 16. godini pao na nekih 400 osoba. Nažalost, najveći broj ljudi koji više nije nisu mogli da pristupe našim servisima su upravo oni koji su bili najranjiviji u odnosu na HIV, a to su žene koje injektiraju drogi, mladi koji injektiraju drogi. Prvi slučaj HIV-ajca u Crnoj Gori je registrovan 1989. godine. Od tada do sada postoji registrovanih, odnosno prijavljenih 228 slučajeva HIV-ajca. Međutim, u, posljednje vrijeme od prekidanja projekta Globalnog fonda koji je finansirao rad sa vulnerabilnim i rizičnim populacijama, primjećujemo da je došlo do porasta HIV infekcije u populaciji posebno rizičnih populacijonih grupa. To je Muraru Milanu Mladenoviću jedan od najpoznatijih rock pjevača bivše Jugoslavije, ali također poznati po tome što je jedna od osoba koja je koristila droge i bila inficirana HIV-om upravo uslijed korišćenja droga, vrlo rano je umro baš zbog svih tih situacija. U Podgorici postoji njegova ulica i Podgorica mu je odala priznanje i ovim muralom. počinjemo da radimo na zagovaranju. U 2017. godini e, Fundacija otvorenog društva iz Njujorka nas je podržala mm, grantom za razvoj mehanizma socijalnog ugovaranja u e, oblasti javnog zdravstvenog sistema. Tako da u ovom trenutku radimo na tome zajedno sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore. U narodnom trogodišnjem periodu e, država ima namjeru da E, podrži ovaj preventivni servis i da kažem taj tranzicioni period mi imamo nadu i računamo da će, da će ovaj, na kraju država i sama i sama ovaj moći to da da ovaj isfinansira. Radimo i vidjećete ovdje ovaj, članove radne grupe na izradi, kao što sam to već pomenuo, mehanizma koji će e, riješiti dugoročno, dugoročno e, probleme, znači preventivnog servisa. Tako da u ovom trenutku imamo čvrsto obećanje vlade da će učestvovati, finansijski podržati servise u naredne tri godine najmanje, zajedno sa globalnim fondom koji je također odlučio zbog cijelokupne situacije u Crnoj Gori da alocira određena sredstva za, dvije, za period 2018. i 2021. Na kraju Zaista je bitna podrška vlada Crne Gore, bitno je da se obizbijeti održivo servisa, ne zbog servisa samih i ne zbog nevladenih organizacija, važni su ljudi kojima moramo da pomognemo. Važna je sve životne priče koje stoje iza naša grada, sva djeca koje mi smo podigli, koje te života, njihovi roditelji, svi oni koji danas više ne koriste droge, već koji su korisni članovi društva, koji rade, koji imaju porodice, održavaju ih. Zbog toga ovakvi servisi postoje i to je glavni cilj ovih servisa. Last one.